Să trecem acum la proba scăderii și la aflarea unui termen necunoscut al operației de scădere. Să începem cu operația și anume 6 minus 4 egal cu 2. Iată, în parc erau 6 copii cu biciclete, au plecat 4 către casă și au rămas 2. Cum putem să probăm acest lucru, să verificăm? Cu alte cuvinte, să facem proba scăderii. Păi, nu putem decât din totalul copiilor, adică din cei șase, să-i dăm la o parte pe cei care au rămas pentru a descoperi câți copii au plecat. Adică vom scrie 6 minus 2 egal și iată au plecat 4 copii. Am făcut proba scăderii prin scădere. Din descăzut am scăzut restul și am aflat foarte bine scăzătorul. Înseamnă că am lucrat corect. Pot să verific și prin operația inversă scăderii, adică prin adunare. Iată, celor doi copii care au rămas, îi adăugăm pe cei patru plecați, să vedem câți au fost la început. Scriem 2 plus 4 egal, corect, 6 copii au fost la început, tocmai ce știam. Am făcut proba prin adunare tot prin adunare, pot, ca celor patru copii plecați, să-l adaug pe cei rămași, adică pe cei doi. Și iată, 4 plus 2 este egal tot cu 6. În ambele situații am adunat restul cu scăzătorul și am obținut descăzutul, adică numărul cel mare. Pot face așadar proba scăderii prin scădere, dar și prin adunare.